عليكم شباب ان شاء الله تكونوا بتمام الصحه والعافيه واليوم جبت لكم فيديو جديد عن ون بيس في هذا الفيديو باذن الله راح العب آه طور اللي هو تريجر او طور آه، الكنز اوكي جوالي بدون فضايح ابوس يدك يا شيخ <coughs> جوالي اصلا ما له الزبده آه ليتس جو في هذا الفيديو راح العب وورلد نيو وورلد العالم الجديد راح العب آه حلقات او بمعنى اصح راح العب مراحل كثير و وبإذن الله راح تكون ممتعة وأول مرحلة لدينا في هذا اليوم هذه ف ليتس جو اوكي يا شباب والله يعني محتار مين اختار الصراحة تيتش ولا شانكس ولا كاتاكوري ولا بيج مام ولا ايس ولا ماركو ولا الوايت بيرد اللحية البيضاء طبعا المعروف لا يعرف راح اختار كالعادة كايدو ولكن في خلف الكواليس باذن الله راح اطور تيتش تمام واخليه قوي عشان نجربه ونشوف قوته يعني كيف يب ليتس تيك كايدو اند ديستوي اول انيمال ماشي اوكي خلينا بس نخش نشيك على كايدو بس كده سريع نشوف كل شيء تمام والله كله تمام يا كايدو ما شاء الله عليك ليتس جو بنواجه مين تتوقعون انا اتوقع اللحية البيضاء او الحكومة حكومة العالم 蹴りをつけようじゃねえか والله صدقوني احس ما اقوى 気 هناك にしろ اقوى اقوى اقوى اقوى صدقوني اقوى هذه الحركه كنت اسويها كانوا يموتون على طول والله الحين شكله 金を يعني بيصير في حماس وفي مستوى وفي مواجهه وفي تحدي بس اول واحد راح والله ما في ما في مسح معك بالنسبه للمستوى المستوى كايدو هنا يعني صليت عليهم آه، تدعي بالرحمة انطح يا كايدو ايوه يا كايدو يا عينيا يا كايدو والله العظيم يلوموني يلوموني في حبك يا اخي اسطوري قال ايش قال العب بتيج ضحكتموني <laughs> ولم اود الضحك كوبي تعالي حبيبي تعالي والله يا اخي اقسم بالله والله اوف قال بعد تعال يا قال تعال لا واحد يا عيوني يا قلب يا قلب مين كاين معلش اقول والله دفع على الباور كنا سيجي بس الله سيجي في عينك يلا معلش كوبي تودع تودع ولا حبيبي وين ايه تتقطع الصغار تتقطع الصغار تعال بس وخلها しと同じ四皇だと捕まえて監獄にぶち込んでやる生きてりゃ俺通りにならんこともあるそんなんだからログの処刑もできねえんだ腰抜けだおいおいどうなってんだ俺この縄張りはもらった كيف على طول على الصنع هي والله ما يحتاج هذا زيادة بور هذا يبي له احتم يخفض الباور حقته او بي او بي سموكر بعد تشيقي والطنوش اوف روح البابا يا عيوني واحد لعبة كونكر بعدين ثواني بس وايت فيلد انت بالله ايش قاعد تسوي؟ يعني مش قادر عليه وتأت لا في الحجم の秘訣それくらいやってもらわねえとなおのるは許しませんハミンコマンドに合わせる顔もねそんなんだからろくに処方もできねえんだ腰の負けない足ねえ奴らばかりだな ا د ي ل واحدة كذا كأنها حقت تشيب بالله موتي بكرامة لك يلا اللي بعده يوش باي موديل زو سنة ما هو بيخش يلا تعبان كراشي سلكت اول こーんな退屈な世界壊れてもいい世界最高の戦争を始めようぞ世界最高の戦争を始めようぜそれをもって新しい時代にやれ ثواني بس يا شباب بوط الصوت لانه احس احس صوتي واطي وانا اصلا مو صوتي عشان اهلي نايمين ف من وين ادز؟ جيم واحد وش جيم اثنين؟ جيم ثلاثة اه الساوند افكت آه يتهيأ لي أعطي الساوند افكت والفويس صوتهم والموفي بالمرة فينش ستيبس يا عيوني اوكي مين الحين بيموت مين اللي عليه الدور يودع الملاعب تعال باسيفيستا اوف اوف اوف سنتو طبعا هذا ما يجي بدون باسيفيستا باسيفيستا والله ما ادري اسمه الله شوف باسيفيستا حقه واقف قاعد يسوي شيء تعال تعال بس انت اليوم شفتك منحط في مكان هو معنى صح كايدو قال كلمه شئت أم أبيت رضيت أم رفضت هو بس بس تو غاب حياك حياك جا دورك خلصنا من القادة هذا معليش القاعدة القاعدة القادة حقينك ماتوا انت لا لا عايش إذا القائد حقك مات انت تموت لازم اهزمك يعني كذا كذا بهزمك والله يعني شئت أم أبيت بهزمك والله شكلي مو موت والله دم يجي دم يجي يبيلي اجز سريع اجيب ادور على كنز كنز كنز كنز يبيلي كنز والا برجع الملعب 今だけだぞ俺は認めてねえからな شو مالهم هذول بالله متعبينكم ودعوا يا رودومو العب يا وحش العب يمين يسار دورك دورك ماس ماس طشه طيب الحين فين ندز؟ mana good at this, GT 俺たち家族の絆見せてやるよいここは百獣海賊団の前ださすがは四皇親父と張り合うだけはあるよ 俺に挑もうと思ったさすが親父と同じ四校だな h a w k i appeared. h a 何のカードが出るか。なるほど。今日俺はお前と戦う運が。 كين سكالب الله كين سكالب ضده والله تعال يا اخوي نعلمك على مينتك نعلمك انك قلبت على الشخص الغلط تعال اذا ما محطك خليتك تعض الارض خليتك تبوس يدي وجه الله آه. تعال اول شيء نقص نقصنا البقايا منخفضه والله بعدين رفعنا للبوز وين خليني كيف تعيش توقعيني اه هذا من واقف وريني وريني شو بتسوي وريني حالاتك يوم قلبت الصا طق تيك طق تيك طق شوف شوف كذا في موضوع تعال دوكنز تعال وانتهى الملاعب في اقل من دقيقه ودها الملاعب قولوا لي يلا يا شو اسمه حكومه العالم ايش سويتوا انتم جبتوا هوكنز؟ ايش سويتوا؟ كلمتكم ايش سويتوا؟ والله ما سويتوا ولا شيء ما اثرتوا فيني ولا ذره واحده 先ほどは邪魔をしたきれいな理由百獣を束ねる男の実力هذا الصراحة هذول ان انا وزي كذا واحدة بيسكل يا عينيا والله في المرمى <laughs> يلا يلا بس دمج ايش المنوبة هذه يا وش السعوله مجال ابنوا طبقات يعني يعدي فيها جميع الاشخاص وش يعني العنصرية هذه يعني كاد عشان انه ضخم يعني ما يعدي ولا ولا انكم خايفين منه قاصدين ها قولوا قاصدين الله العظيم كايدو بس دز لا يوقف شيء اذا شيء معيق طريقك كسر امه زي مثلا هذا البيت كسر الله كسر يا كايدو ما عليه وفيك الذرع عاش اللحم والله طعمها رهيب عجبتك يا كايدو ما نوعت والله ايش يقولون بس انه يعني حياتي هيك بسوي لك الحين اللي هي هاي باي عرفتها هاي باي يلا يلا بس يا مرحب فيك اما اخذنا المكان كذا بهذه السرعه 恩を返すまたとの縄張 أخي وأنا أخذنا ثلاث أماكن أنا أقول من بدري وش المهمة ذي التعبانة 白い海賊団3番隊隊長の力見せてやるここは百獣海賊団の縄張りだこれが百獣を束ねる男の実力か ولا واحد ولا واحد ولا مية ولا ألف وتلتمية ولا كل الدنيا دية عاش يا كيدوها يا كايدوها ايه الرقص ده الجميل ده يا كايدوها يا ولد يا كايدوها آه. شينجوكو شكلي جلد انا مو بخايف غير من اكاينت تدون ليه لانه كنت مره العب بالوايت بليد ومشكلة المكان هذا انه ما في اكل اوكي اسوي فيهم دمج بس في نفس ال في نفس ال شو اسمه الوقت يسوون فينا مكان دمج في نور واحد زاوت ما امك تعبت فعل الباور خش على كيزارو ولا خش يا كيزارو لا يا كايدو لا ترحمه العب فيهم يمين لا ودع كيزارو في كاينو تعال يا من اوه تيج وينه؟ مات ما عاد بصراحة بصراحة خلي اخلص من هذا وادز على طول آه، لحي يا ولد يا كاي وابي شال الاثنين هذولا يا جماعة انا خايف انه اذا ذبحت هذا ما اقدر اذبح آه،

私は決して渡さんぞ地獄を見せこいつのどうだやだوربي لعبوا فيني لعبة والله لعبوا فيني لعبة so much in the middle. Not down, not down, not down. No, no, no, no. She can't see me. そんなんだからろくな処刑もできねえんだお知るけど桁外れださすがやはり同じ4個でまでだおいつは一緒にだってはいいや永遠に自分を恨むわらまだおお يا اخي كلم كايدو لوفي الحماوي كلم كايدو يقول له انت قوي بالله والله تصدق ما كنت اديني قوي يا اهبل بس والله شكله بتمحر الحين دمي مره ميسر فلا يبي لي على طول ادز للبوليس تعال يا كايدو تعال تعال يا تيتش ما شايل الله شوف شوف شوف كيف خايفين شوف كيف خايفين يوم القائد ها خفتوا ما شوف كنتم تيتش الله شكلكم ضحك وانتم ماسكين في تيتش <laughs> وين يا حبيبي كبر جبهتكم كلكم وين في خشم العدو اقسم بالله اس طبعا اس طبعا ثلث ساعة والله كثير بس عشان انا نسيت آه، وما انتبهت ايش المهمة اصلا قعدت وقت افوف الماب كذا مع نفسي كاين وايت بيرد ماب اوكي الماب حق وايت بيرد فتح طيب خليني عليه ابوك كمية البطاقات وش ذا لكني ما فيش بيغنوا يطيبوه لكن معاني ما تلاقيش مأساتك سبوبة بياكلوا منها عيش غسالة عشر معايا مكملة والإجابة متأكلها سلسلة وكل حلقة في التانية مسلمة بلف بدايرة ومهما بقيت برجع هنا بصيت في ميت لقيتها سودا ومضلمة النفسية بعافية تعب والله بلعب ضد مين أنا الحين والله شكلي بلعب ضد شانكس يا ولد يا وجاه لدع خلنا نخش على شانكس بسم الله 世界最高の戦争を始めようぜ لو في في مرة جيت ألعب مثلا ضد كايدو وأنا ألعب بكايدو كيف يعني عادي ولا هذا مخالف ولا كيف؟ الله ما عادي بس الزبدة يا رب يكون معليش يا جماعة قاعد نصور الساعة 12 بالليل ايش تبون؟ والله ما أدري كم قاعد أصور <laughs> بس عادي اصلا انا اسهر بس عشان توني راجع من عند اخوياي كنت قاعد العب كورة وحماس وزي كذا فالباور شوية تعبان الباور الحين عشرين في المية عرفتوا <laughs> الله ما ودك تفتح انت طيب لما نفتح يا شباب ارجع لكم كوكا تعال حياك الله <laughs> كنز في النص والله ما كنت ادري انه هنا يلا باي باي كلكم كذا اكشن مو باي باي يعني بس خذوا هذه الضربة كنز من كيف كان بعيد على يمين يسار يمين يسار يمين يسار كنز من ايش فيك قوي يعني ثقيل مثل والله هنا ما حد لو انك ضدي انا بفوز لان انا كايد المسلم قوي عرفت انا قاعد اضغط وانا شيء لا 油断したか اوكي يوتن شتك يعني اني لو ما اخذ حزام كان فعلا قاعد 本当ならばこの程度は必ず والله عارف يا ناس يعني الله يوم اخذ وقت طويل عشان بس ادمج هذول التعبانين すぎる 四皇ならば余計でたならしよう ما في ياكل 散らすしまえおいおいどうなってんだ حتى نكون متفق سنتمرن سنة سنتمرن كان اسمه كان اسمه نيمار والله ماليش العلاقة بس الزبدة يعني لو اني اسمه ايش تموت 気でいく改めて俺を処刑してみるかやるだけ無駄だろ本気でくあいつは痛いさっぱしからかかってこい俺を傷つけられる奴はいねえのか今日あなたの活躍歴史に残るんじゃないかしら بس ابلع ابلع ابلع انت حمار والله يحاول الفريق ماسك ولكن تستاهل لكن كل شيء والله تميزك 一足遅かったようだね戦闘丸くんがやるとなったんですالحركات بديتوها واللعنة قد جعلتموني أصب غضبي عليكم اوكي ما تكل مسكين أخيرا だ生意気なことどこそ心をっし折ってやる本当ならばこの程度は汚ならしまったくどいつもこいつも化け物じみていてだったね怖いねうんうん速度は 蹴られたことは だからろくに処刑もできねえんだ m u s e i n s u o n t j s t y u مستحيل عليكم مستحيل مستحيل وين راح؟ السلام عليكم باي باي زور تم ما تم ما تم اجيك عمك قاعد تسوي شمس وخ وخ شمس جنبي شانكس جنبي والله شانكس اوكي اوكي اوف عشر دقايق بس خلصت يا رجال دقيقتين قليلة فيهم اوكي خذنا اس الحمد لله الحين ضد نلعب ضد مين يا اخي ما في احد قد المقام والله كلهم تعبانين الاوفي وهانكوك ولا ولا هوكنز وماكو والله ما ادري ولا تشوبا وذا والله ذول تعبانين اوف كاتاكوري والله كاتاكوري يعني والله ما ادري افكر العب ضد هذول اثنين والله يعني اشوفه مقوي شوي ولا ألعب ضد سابو يا رجل نلعب ضدهم الاثنين يلا دخلنا هاجمي اللي انا شايفه <laughs> وش ذا بيج مام و سينجوكو انتم اوكي يا اخي انا كايدو بس مو كذا يا اخي تجيبوا لي اباطره ضدي صح ان تيتش آه، واحد من الاباطره بس انه تيتش تعبان يا رجال تيتش توه داخل في المجال توه توه فاهم والله ما ادري بس ان شاء الله ان شاء الله افوز ما عليه ما عليه بفوز إيه يا رجال تفائل بالخير يا رجال ايش فيك يا نس فيك انت قوي انت كايدو لا تنسى انت كايدو والله يا اخي مشكلة كايدو انه دمه يطيح سريع والله وانت في نص الهواش فجأة تلاقي نفسك مت ليه والله عشان دمه يخلص يطير كنا يعني كاسة بيبسي والله كاس بيبسي خلونا نخش على الأول نهين أمه ateş yoktu. Eyyakallah selam. Allah Allah ثقيل صندوق ثقيل مرة الحماية ما تضيع من عنده します水発揮全力で行かせてもらおう خ ل ا 任務開始だ شنقك والله انتظرني يمين يسار يمين يسار يمين يسار ليه احس نفسي بطيء 人を運ぶと思うなよ仁義という名の正義は滅びん يهو يهو تكفون تكفون تكفون تكفون الله ما بيموت والله ما بيعيد يا اخي دعس دعس والله اصبر بس يا اخي في في شيء غريب وين ذا مات وانا مت مات وانا والله اللحمة اللحمة كانت قدامي مين اللي ذبحني مين الوذع اللي ذبحني مين なぜこうなった <laughs> لوز أسوأ لوز ممكن أخذها في حياتي ريدو مدري يعني ايش ريدو بس الظاهر انها اعادة واللي تحت انت يعني اكيد هذه اعادة <laughs> الله شكله بنعاني في هذه المرحلة شكله بنعاني جتني فكرة بما اني دخلت على سينجوكو في الاول وما حطني ما كان معي اي شيء شو اسمه هاو بيه توي ما عبيت البوابات اللي على اليمين حقتي هي اللي على اليمين فقلت خليني اخش على عدم نطاوي والله ودعت الملاعب انا فوكس برنت فوكس برنت يا كايدو لا يشوفك

كم بذا القوه بس اصبر عشان لانه اذا الطريق يا اخي العلم العلم القهر القهر شيخ اوكي يا شباب بعيد اوصل لنفس المرحلة بعدين اجيكم حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا باتشيفيستا اقسم بالله شباب شباب قررت يعني راح اروح للبيج ماب الاول بس من هذا حق البوابات حقتي ما اخش عليه زي ما في احد صار تمام كل شيء اوكي استخدمت واحدة لا بأس ايش تبون انتم؟ زد هذا سلاح خلنا ناخذه ونخش بسم الله على البيج ماب يا معين Look at ماتت الحمد لله ماتت ماتت ماتت بسرعة خلينا افتح الصندوق ذا اكل شيء الحمد لله الحين ادز على هذا صندوق Yeah. 前の顔は見たくねえおとなしく引っ込んでるみんなも勢いつきますできるやつだ طيب طيب معليش الصورة عفرينا دز على سنغافورة والله الوسيف استجا يا ليل أصبحت سنجوكو بهذه السرعة أقسم بالله سنجوكو هذا ما يقارن بسنجوكو لوفي تعال يا ليت يا ليت man. Run this. Run this. تعال تعال تعال على ويندوز تعال والله هاي اذا ينطق يمشي ايش فيك と組みたいの يلا يلا بلس يا وخ يا اخي والله خلاص ما عاد ودي العب معاكم هو نفلل بورات انا مفلل كل شيء يلا خلنا نجز على طول على ذاك こんな退屈な世界壊れてもいい世界最高の戦争を始めようぜそうお前も血なすきかまあいい見事な働きだった مين اللي فوق؟ كلمة أمك مين اللي فوق؟ بموت بموت بموت بموت يا انس ليه كان في اكل هناك كان في اكل يا اخي عيب يا اخي الله يلعن يوم اوصل لمرحلة بجيكم صدمة لقد فزت آه. اقسم بالله انا أبي اكثر منك مهما قلت اوه طبعا انا ساكت ونسيت اصلا اقول لكم رجعنا يا شباب نفس النقطة اصلا نسيت عشر دقايق ميني صعبين اقسم بالله نص ساعة اذا ما كانت اكثر اوه والله تعبت رب الديار ايش التعب ده ول ول ول اوه يا دماغي مليون وميتين الف بس اقسم بالله لو مئة مليون وربي ما تكفي التعب وربي ما تكفي التعب يعني ربي صدعت والله صدعت انتم متخيلين احنا لعبنا قدام مين سنجوكو بيكا آه بيج مام آه اللحية السوداء كاينو كيزارو فوجيتورا مين بعد لعبنا ضد اقوى ناس في العالم تقريبا الوحيد اللي ما لعب ضده هو شانكس بس وكايدو والله انا الصراحة تدمرت اوه بس والله يعني صراحة انا استمتعت جدا جدا جدا ان شاء الله انتم كمان تكونوا استمتعتوا معانا في هذا الفيديو او معي انا في هذا الفيديو انا لوحدي اللي قاعد صور <laughs> لكن يعني اتمنى اتمنى يكون الفيديو صراحة نال على اعجابكم و بس هذا اللي كان عندي لهذا اليوم يعطيكم الف الف عافية على المشاهدة لا تنسون اللايك والاشتراك في القناة وفعل جرس التنبيهات وبس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Peace out We'll be right back.